آه چی؟ این سیگار تو جیب جعفر چی کار میکنه؟ جعفر! چی شده؟ بله آقا جون بیا اینجا ببینم این پاکت سیگار تو جیب تو چی کار میکنه قلوم ساخ کو ببینم ها آقا جون بخوای گردن درازی بکنی زبونتو تو میشکنم میکنم تو کو بسته دیگه انشو در آوردی با این آهنگ سابیدی ما رو خب باشه چیکار کنم باید سانسورش کنم دیگه بذار حرف بزنم خب باشه خب دیگه نمیذارم خب بدن ببینم مشکلت چیه این شلوار خودتونه برا من نیست چی؟ شما چرا سیگار میکشی خفه شو برم ساخت کارنامه تو بیار ببینم چرا درس نمیخونی شوفیوز آخه هنوز کارنامه هامون نیومده ها؟ چی؟ از جلو چشم خفه شو برو دستشویی رو بشور آقا جون دنبال بهونه ای شد دیگه بزرگوار اخلاق داشته باش دیگه چرا اینقدر وحشی بازی در میاری آخه نگاه کن همش تقصیر توه ها با این ایده های شخمی شخمی خیلی هم خوب بود تازه این ایده رو یکی از بچه ها نوشته بود فرستاده بود <laughs> یکی از بچه ها <coughs> سابسکرایبر مثل خودت مغزشون مریضه بزرگوار آخه چیزه ولم کن محمد بابا ولم کن <coughs> برم یه نخ سیگار بکشم توف بله رفقا نتیجه میگیریم سیگار برای کلیه ها ریه ها ریه ها آها همون همون ریه ها راستی ممنون از ایده هایی که می نویسید خیلی عالیه اگه ایده دیگه هم دارید حتما کامنت کنید دمتون گرم